那过度敏感会造成这样的现象，通常有几个可能性，一个是结构受损，一个是皮肤正在发炎的现象。那结构受损的时候，比如说你角质层因为过度的去角质、磨砂，或者是过度的一些措施造成，比如说不当的挤压之类的，造成角质层的受损，哦，或者是造成皮肤的暂时性的发炎的现象。另外一个部分是你当有皮肤疾病的时候，比如说你真的在脂漏性皮肤炎发作。 哦，可能在某些部位开始出现一些红红脱屑的现象，很干燥的现象。哦，那另外一种情况就是所谓的酒糟的发作，皮肤可能开始涨红，甚至出现一些小脓泡、小红疹之类的。这些皮肤呢，在擦保养品的时候，都可能会造成刺激敏感的现象，所以民众就会认为说，哎，我的皮肤是敏感的。 哦，那最可怕的是一种叫做保养品不耐症的东西，因为你皮肤综合的角那个角质层受损，哦，皮肤持续慢性的发炎，跟一些甚至持续有酒糟的在发作这样子，所以你不管擦任何东西后甚至碰到水都会刺痛，哦，这种情况下就代表皮肤真的变得很敏感了。所以敏感肌的造成原因，有一些常常是因为一些不当的保养措施，通常是长期慢性的伤害，哦，低度的伤害造成累积的效应这样子。那有一部分是来自于皮肤疾病的发作。